た皆さんこんばんはいかがお過ごしでしょうかうわ光がまたこれえうわ <laughs> うわちょっとなる一つの塊塊みたいになっちゃってますねあらまあそうですかはい えー、っとですねまあ今日はですねまたあのー、朝からですね、えー、発声練習の方ですねあのしていましてまあ合計2時間ぐらいですかねでまあ休んでまあ考えながら動画見つつみたいな <laughs> 感じでしたねであのー 動画の方でですねあの何ですかあの部屋のですねデザインですとか、まあ、そういうのが入ってきたんで、まあ、先ほどその買い物行ってきてついでですねお花をですねあの購入してきたんですけれどもまあキッチンの方にですね、まあ、こんな感じであのー んな感じでですねまあいいなぁとえー、まああの携帯の方にですね写真をですね <clears throat> 収めてみましたへえまあ価格は300税込みで25円でしたねえっ、ー、と計4本ですね4本で お花がですね325円とお買い得でしたのでまあ自分で選んでですねこれとこれとこれくださいみたいな感じでですねあのー、こう束になって売ってるのもあったんですけどそれちょっとつまんないなと、まあ、400円ぐらいであったんですけれどもチューリップでですねでもそちらよりも やはりちょっと自分で選んでみたいなっていうのでですねそれがちょっと楽しみなのでやはりその一本一本束で選べるのをですねお花を購入してきましたはいまあたまにそういうこともですねこれやっぱり理由がああって意味がある ないしはその癖をつけるっていうことですかねその自分の感性に関してそのやはりその訓訓練というかまあそのこうやっておくということでですねあの本当にねお花お花ってあんまり買わないんですほとんどね今までね買ってこなかったんですね で5年前ぐらいからですね鉢植えをですねあの実家でですねあの購入してあの育てていたんですけれどもその鉢植えはですね今ベランダにやりますはいであのそのまあなんですかこう束になってですね売っている花はですねほとんど買ったことがないんですね で今回ですねあのまあ暇があるということであのそういうこともですねあのこうですねちょっとあの何ですかね何かのためにですねあのこれ引っかってたらかんないこれぐらいかなあの役に立つのかなという感じではいあの ですねまああのちょっと光が強いんでねあれですけども非常にいいですうんその何ですか幸せ感と嬉しい感とですねあのそういうそのお花からですねパワーがこうプラスのですねその 気をですね気持ちをですねいただけるので非常にいいですねまあ枯れてきてですね捨てその捨てるのはですねもうちょっとね心苦しいんですけれどもちょっとそれはですね あのベランダに置いておこうかなとで枯れてきてですねどういう感じになるのかなっていうのも見たいのもあるのでそれもねちょっとベランダにですね置いといて、まあ、乾燥してなどうなっていくのかなっていうのもですねあのそれも込みでですねあの購入しましたはいでまあ歌の方もですねあの、まあ、2日間ですけれども ででまだまあちょっとねまだまだだなという感じですね <laughs> まあ見ていて笑ってしまうっていうかそれも非常にですねあのいいなっていうね <laughs> 感じですね <laughs> 面白いのと 格好悪いのと笑っちゃうのとみたいな <laughs> 感じですね <laughs> まあ楽しそれもね楽しみにですねあのしていきたいと思いますのであの皆さんですね <laughs> あのどうかあのまあ 乗りつつまあ美味していってください <laughs> あ今日はですねまあ今の時刻はまあ5時14分ですけれども今日はですねもう奮発しての牛肉を買ってしまいました価格が980円のですねセットこれぐらいの大きさですねあのー、タレはですねあの 昨日おとといぐらいから買っておいてあるのでタレがあるので、まあ、じゃあ今日も牛肉にしようと思ってですね見てみ見てみたところその手ごお手頃のですね価格のですね牛肉のセットはですね売っていましたのでそれはもう今日はもう買ってしまおうという感じで、えー、今日もですねあの楽しい買い物がですね できましたはい皆様、えー、本当にありがとうございます、はい、ではまた、えー、明日はどのようになるのでしょうか、まあ、今日雨でしたけれどもねまあうん明日は明日で楽しみですね私は それではとりあえずはいこんな感じでですねまあ本当にあの SMAP さんこんばんはあの解散したということでまた新たなですね人生がですねあの待っているということですね本当にお疲れ様でしたお疲れ様でございました これからもですねあのぜひであの頑張ってですねあのそれぞれのですね、えー、道をですねあの歩んでいってくださいっていうことですねはいまたそのこれから先にですね不意にその出てくることもあると思うんでです番組とかですね呼ばれてですねどうですかみたいな感じでですね またあの新曲まあそのまああの新曲というかあのこういうのを作ってみたんですけどって言ってまたさいであのその時だけその演奏するっていうのもいいと思います。はい、引退して辞めてからといってあのもう一切テレビには出ないっていうことでもないと思いますね。 そういう、まあ、考え方それぞれあると思うんですけれども、まあ、それもありだと思いますのであのファンの方々もですねまた不意にポッと出てきた時にですねその懐かしさとそのその時のですねその、まあ、姿ですとかあのどうなっているのかっていうこともですねあの拝見できると いうことでですねそういう楽しみもですね楽しみ方もですねいいのではないでしょうかということです、はいまあ、ゆっくり休んでですねあのじっくりあのー、と思いますね私もそうですからね今がはいということで